हाय गाइस आपको स्वागत है चैनल पर यार गाइस अपने वीडियो के थंबनेल पे पढ़ लिया होगा आज मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ अमेजिंग ट्रिक जिससे आप कर सकते हैं किसी भी पेड वेबसाइट या किसी भी पेड जैसे कि आप चाहते हैं समझ लीजिए जैसे आप पेड है कोई चीज़ तो उसे फ्री में ले सकते हैं गाइज़ तो उसे फ्री में लेने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है मैं आपको एक कोड बताऊँगा कोड है zero five seven nine eight zero five seven nine eight मैं फिर से रिपीट करता हूँ zero five seven nine eight आपको हाँ, जैसे भी जहाँ पर वो कार्ड के सीवीवी या पासवर्ड या पिन मांगते हैं तो आपको वहाँ पर ये कोड डाल देना है तो गाइस जैसे आप ये कोड डाल देंगे तो यहाँ पर आपको कोड डालते ही जैसे कोड डालेंगे उसी वक्त आपको बोल देंगे you are a good member and you will get subscription for free तो गाइज अगर आप आप अगर करेंगे तो आपको पहली बार में वो सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा तो उसे करने के लिए गाइज़ सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करके रखना है अगर आप नहीं आपने नहीं किया होगा तो वो काम नहीं करेगा आप ट्राई भी कर लीजिएगा अगर वो आप डालेंगे तो वो तो वो काम नहीं करेगा आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर तब भी नहीं किया तो यार उसके बाद आपने ये भी चेक करना है कि आपने मेरा चैनल बेल आइकन दबाया है मेरे चैनल का अगर वो दबाया अगर उसके बाद भी काम नहीं कर रहा तो आपने चेक करना है चेक नहीं करना आपने मेरी वीडियो को पांच ग्रुप्स में शेयर करना है ग्रुप्स में या किसी पांच लोगों को व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो फेसबुक पे अगर आप एक पोस्ट डाल दोगे तब भी चल पड़ेगा पर आपने शेयर करना है उसे उसके अगर अगर तब भी नहीं चलेगा वैसे तब तो चल पड़ेगा तब तो वन थाउजेंड परसेंट चलेगा तो यार अगर उसको आदमी चले तो ज़रूर कमेंट करके बताना चला या नहीं तो यार आज की वीडियो में इतना ही तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लास्ट टिप्स सब्सक्राइब और गाइज लाइक ज़रूर करना प्लीज़ प्लीज़ तो भाई आज के